Je me souviens, tout a commencé par une belle journée d'été où les vieux se doraient et les âmes rêvaient. Soudain, je ne sais pourquoi, je n'ai pu retenir ma voix. La bonne humeur de Paris m'étonnait et j'ai sifflé. Les mélodies venaient ce jour-là déborder de moi devenue folle de chanter, je suis devenue folle de chanter. ton chanter, je m'entends même plus penser. Je suis devenue folle, oui je sais, je suis devenue folle, à ton chanter, j'ai grave du pied. J'ai commencé à fredonner devant tout le monde sur le quai du métro et l'on me jetait des coups d'œil inquiets. Mais je persistais, peu importe le regard que les gens portent sur les autres plus heureux qui se laissent aller les mélodies depuis ce jour-là débordent de moi. Je suis devenue folle de chanter, je suis devenue folle de chanter. À ton chanter, je m'entends même plus penser. Hey, eh, eh, eh, je suis devenue folle, oui je sais, je suis devenue folle à lier. À ton chanter, j'ai grave perdu pied journée au supermarché, chez le docteur dans les cafés. Même au bureau, je souriais tant qu'on me laissait chanter. Le problème, c'est que la nuit devenait d'un mortel ennui. Alors tant pis les voisins et un petit air jusqu'au matin. Les mélodies depuis ce jour-là débordent de moi. Je suis devenue folle de chanter, je suis devenue folle de chanter, à trop chanter. Je m'entends même plus penser. Hey, eh, eh, hey, je suis venue folle. Oui, je sais, je suis venue folle. Alliée à trop chanter. J'ai grave perdu le pied. Na na na, na na na Je suis possédée par le démon de la chanson. Je crie à tue-tête, je crois que je perds la tête. Quel soulagement d'enfin laisser sortir son émotion. Les petits angelots de la déraison. Les mélodies depuis ce jour-là Débordent de moi. Je suis devenue folle de chanter, je suis devenue folle de chanter à t'enchanter, je j'entends même plus penser. Hey, eh, eh, hey, je suis venue folle, oui je sais, je suis venue folle, alliée à chanter j'ai grave perdu pied. Je suis venue folle, folle, folle de chanter. Hey, Je suis venue folle, folle alliée. Hey, eh, j'ai grave perdu pied.